Uite, merg la colindat. Bineînțeles că e despre a colinda astăzi. Uh, am citit un uh, text și uh, înțeleg că oamenii se duc de Crăciun și anul nou să colinde dintr-o casă în alta. Dar am înțeles niciodată de ce și m-am gândit că, frate, probabil că se duc să le vestească un an nou, uh, să se schimbe cu ceva, să le zică, hei, vine 2016, Lăsați-l pe 2015. Probabil că unii oameni nu vor să-l lase și retrăiesc la nesfârșit anumite chestii. Hai să lăsăm pe 2015, vă rog! 2016 să trăiască la un ani! <laughs> Ciao!